hello friends welcome my YouTube channel knowledge point दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपकमिंग सेल की जो होने वाली है इंफिनिक्स हॉट नाइन की 6 अगस्त at 12 PM only on Flipkart तो फ्रेंड्स साथ ही हम जानेंगे इस मोबाइल की rate and review increases prices highlights और फ्रेंड्स इसमें क्या खास है दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बात करें इन्फिनिक्स हॉट नाइन की तो इसमें आपको मिलने वाला है चार जी बी रैम चौंसठ जी बी रोम साथ ही जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं up to two fifty G B तक और इसमें आपको मिलने वाली एक लार्ज डिस्प्ले सिक्स इंच की एच डिस्प्ले साथ ही इसमें आपको बैक साइड मिलने वाले हैं तीन कैमरे जिसमें होगा प्राइमरी कैमरा तेरह मेगा पिक्सल का दो मेगा पिक्सल का माइक्रो कैमरा और दो मेगा पिक्सल का डेप्थ कैमरा आपको मिल रहा है लो लाइट सेंसर के साथ बात करें फ्रंट कैमरे की तो इसमें आपको मिल रहा है एट मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा दोस्तों बात करें बैटरी की तो इसमें आपको काफ़ी लार्ज कैपेसिटी वाली फाइव थाउजेंड की बैटरी इसमें प्रोवाइड की जा रही है और अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मीडिया टेक हीलियो तो फ्रेंड्स काफ़ी एडवांस प्रोसेसर आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है अब बात कर लें इसकी कुछ रेट एंड रिव्यू की तो इसको मिले हैं फाइव में से फोर पॉइंट सिक्स जो काफ़ी अच्छे हैं और फ्रेंड्स अगर इसके ओवरऑल बात करें तो इसमें इसके कैमरे को मिले हैं 3.7 बैटरी को मिले हैं 4.5 डिस्प्ले 3.3 और वैल्यू फॉर मनी को 4.8 जो काफ़ी अच्छे हैं अब देख लेते हैं इस फ़ोन की कुछ पिक्स जिस फ़ोन से ली गई हैं जिससे इसके कैमरे के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कैमरा कितना अच्छा है तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये कुछ पिक ली है प्राइमरी कैमरे से फ्रंट कैमरे से तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा कैमरा है और काफ़ी अच्छी उसकी क्लिक है तो फ्रेंड्स कैमरे में तो ये मोबाइल पास हो गया अब बात करें इसके अवेलेबल ऑफ़र की फ्रेंड्स में आपको मिलने वाला है पाँच परसेंट का कैशबैक मिलने वाला है Flipkart Axis bank credit card पर और एक मिलने वाला है फाइव परसेंट डिस्काउंट आपको Axis bank buzz credit card पर तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है और बात करें इसके वेरियंट की तो इसमें आपको दो वेरियंट मिलने वाले हैं एक ओशियन में और एक वायलेट में दोनों ही कलर काफ़ी अच्छे हैं और इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक मिलने वाला है दोस्तों आप जान लें इसमें आपको बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है इसका स्पेसिफिकेशन तो इसमें आपको बॉक्स में मिलने वाला है friends handset adapter U S B cable T P case एक protective screen guard sim eject pen quick guard और वारंटी कार्ड ये आपको इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं तो फ्रेंड्स ओवरऑल काफ़ी अच्छा कौन है और कंट्री की बात करें तो ये चाइना का है बात कर लें इसके प्राइस की जो प्राइस में जब ये लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग में तो इसकी नौ हज़ार रुपये थी लेकिन इसकी डिमांड को देखते हुए कंपनी ने इसमें फाइव हंड्रेड रुपीज़ का इंक्रीमेंट कर दिया है जिससे इसकी वैल्यू हो गई है नौ हज़ार चार सौ निन्यानवे रुपए तो फ्रेंड्स इसकी सेल आज होने वाली है छः अगस्त दोपहर बारह बजे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर अगर आप इस फ़ोन को करना चाहते हैं तो अभी फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लें आपके मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट पर आए चैनल तो को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कैसे लेटेस्ट अपकमिंग फ्लैश सेल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय Bharat thank you for watching